to continue or not to continue after Mr. Lynch's break, I think for the next two weeks, eh? for the holidays as, as Sabrina Sutherland who managed, uh, I think also other members, the channel is a channel, uh, is a theater, sorry, because it's, it's a theater, real theater, um, said or wrote in a post on uh, the community, etc. Um, All Like Noise that in my case I want to stop as regard the reports since uh, Ju July I think if I'm not mistaken 17 uh, or 8th July 17 or 8 of uh, from the year 2021 so praticamente um, or more um, three weeks after uh, my uh, after I started this, uh, with this channel And see, I think in total Asgard reports uh, will be 770, uh, um, sorry, 700 videos e solo more, for, perhaps qualcosa in più, dovrei ricontrollare, fare un calcolo, ma appunto uh, excluding the other additional videos like today's UFO playlists uh, <laughs> and all the other videos of the playlists, the dining car video, eccetera da Toots, Nicolai Toots, sugli s io penso che ho 700 riporse, se mi dovrebbe fare un calcolo preciso non l'ho mai fatto, però in totale qui su questo canale che ho più video in assoluto di tutti gli altri canali, credo in questo momento eh, 920, 930 forse, anche qui devo fare un calcolo, however we will see, mm, cioè io deciderò perché praticamente una pausa ci vorrebbe anche per me, praticamente appunto non mi fermo da quel giorno che ho detto, penso o il 7 o l'8 giugno 2021 non ci rendiamo conto però tutto non ci rendiamo conto che nel mio caso gestisco tutto io non c'è un'altra persona che mi gestisce il canale praticamente io faccio questo oh, vivo su youtube ormai da, <laughs> tutta la giornata vado a dormire sempre alle 5 alle 6 del mattino praticamente a gestire tutto quindi una pausa ci vorrebbe anche a me però non lo so lato farebbe piacere per i fan anche il maestro che io continuassi, almeno non è che io voglio prendere il posto di David Lynch, però uh, per, diciamo, per mm, mantenere un po' la sua assenza, ci sarei io in questo senso, però non lo so, non lo so, vedremo, fate sapere uh, voi cosa ne pensate.